ስሜ አብርሃም አሰፋ ይባላል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ ኃላፊ። እንግዲህ ይሄ የታንኳ ውድድርና የጀልባ ትርኢት የጥርን በባህር ዳር አንዱ አካል ነው። ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ ነው እየተካሄደ ያለው። ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ ሲካሄድ በርካታ አውረዶችን አሳልፈናል። እንግዲህ አላማችን የጥርን በተለያዩ ሁነቶች በአንድ ቀን አንድ ሁነት በሚል በእያንዳንዱ ሁነት የተለያዩ ሁነቶችን ታሳቢ ያደረገ ፕሮግራም ነው እና መነሻው ዋናው መሰረቱ የጀልባ ትርኢቱና የታንኳ ውድድሩ ቢሆንም በዚህ ነው እና እንደ መነሻ የወሰድነው ይህን ያለው ነገር በአጠቃላይ ግን የትልቁ የፕሮጀክቱ ዓላማው ከአዲስ ዓመት እስከ ጥምቀት የሚል ነው። ይሄኛው በእርግጥ እንደ ከተማ አስተዳደር የኛ ሊሆን አይችልም። የቤት ስራውን ሊወስዱ የሚችሉት የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት ነው የሚሆነው። ምንድነው ዓላማችን ከአዲስ ዓመት እስከ ጥምቀት ስንል ከሌላ ሀገር ከውጭ የሚመጣ ሰው የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ላክብር ይታወቃል። የነጮቹ January ላይ ነው፣ የእኛ መስከረም ላይ ነው እና September 11 አዲስ ዓመት ኢትዮጵያ ላይ አለ ብለው መስከረም እንቁጣጣሽን ለማክበር ከመጡ በኋላ ከ15 ከ16 ቀን በኋላ የመስቀል በዓል እንደሚከበር ብንነግራቸው ቀጥሎ የሃይማኖታዊ በዓላት በሙሉ የግሸን ደብረ ከርቤ፣ የአክሱም ጽዮን እንዲሁም የገና በዓል የጥምቀት በዓል በጎንደር የገና በዓል በላሊበላ ይህንን ሁሉ እየነገርናቸው ብናቆያቸውና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶቻችን እየጎበኙ ቢቆዩ መጨረሻ ላይ ከጥምቀት በኋላ ባህር ዳር ላይ በልዩ ልዩ ባህላዊና ስፖርታዊ ውድድሮች፣ የኪነ ዝግጅቶች ሰላሳውን ጥር ጥር ላይ ያለውን ሰላሳ ቀን ባህር ዳር ላይ ሊያሳልፉ የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር ነውና አላማው አድርጎ የተነሳው እንግዲህ ባለድርሻ አካላት ሁሉ ሊያግዙን አብረው እንዲሰሩ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። እስኪ ወደ ዛሬው እንምጣና ዛሬ የጀርባ ውድድሩ አላማ ምንድን ነው? እስኪ ምንድን ምንድን እንዳለው okay እንግዲህ የዛሬው ውድድር የታንኳ ውድድር የታንኳ ውድድርና የጀልባ ትርኢት ነው። ይህንን ዝግጅት ያደረግነው ጣና አንድ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ታንኳ ባህላዊ የሆነ ነባር የውሃ ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ የኛ ብቻ የሆነ ሀብታችን ነው። ስለዚህ የራሳችን የሆኑ የቱሪዝም ሀብቶችን ተጠቅመን የቱሪስቱን ረዥም ጊዜ እየተዝናና ሊቆይ የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር ነው። እንግዲህ ለጥምቀት በርካታ ቱሪስት ወደ ጎንደር ይመጣል። በተመሳሳይ ለገና በዓል ደግሞ ገናን ለማክበር በርካታ ቱሪስት የውጭም የሀገር ውስጥ ላሊበላ ይሄዳል። ይሄ ቱሪስት ለምንድን ነው በቀጥታ የላሊበላንና የጥምቀት በዓል እንዳከበረው ወደ አገሩ የሚመለሰው? እንደዛ ከሚሆን ለምን ባህር ዳር ላይ ተጨማሪ ልዩ ልዩ ሁነቶችን በማዘጋጀት ረዥም ጊዜ እንዲቆየ የማድረጉን ስራ እንሰራም። እንግዲህ በውስጡ በተለያዩ ምክንያቶች አልተሳካም እንጂ የቅድም እንዳልኩት የሙዚቃ ኮንሰርቶች አሉ፣ ስፖርታዊ ውድድሮች አሉ፣ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች አሉ። የቱሪዝም ፓናል በጣም ደረጃውን የጠበቀ በስፋትና በጥልቀት የሚካሄድ የቱሪዝም ፓናል ይታሰባል። የከተማ ላይ የጎዳና ላይ ጽዳት አለ። እነዚህን ሁሉ አካቶ ይህንን ውድድር ሳቢና ማራኪ ለማድረግና የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ወይም ደግሞ ረዥም ጊዜ እንዲቆይ ያመጣውን ሀብት ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ ገንዘቡን የመጠቀም ወይም ደግሞ ለሀገር ጥቅም አገልግሎት እንዲውል የማድረጉን ስራ ለመስራት ታስቦ የተዘጋጀ ነውና እንዳያችሁት ከአመት ዓመት እያደገ እየተሻሻለን የመጣ ተሳታፊው ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረው በሀያ ምናምን ነበረው 2010 ላይ ስንጀምር ነው። ዘንድሮ ወደ 55 አካባቢ የታንኳ ተወዳዳሪ እሱም ቢሆን ቁጥሩን ገድበ ነው ገድበ ነው። ከዚህ በላይ ለመወዳደርም ለመሳተፍ ከፍተኛ ፍላጎት አለውና ከዚህ በተጨማሪ ተመልካቹም እንዳያችሁት ነው። የከተማው ሰው በብዛት መጥቶ ይህንን ውድድር ተመልክቷል። እንግዲህ ዛሬ ብቻ የሚቆመ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ተስፋ አደርጋለሁ። በየወሩም ይሁን በየሁለት ወሩ በዚህ መንገድ አብረውን የሚሰሩ ድርጅቶች ካሉ ውድድሩን የማድረግና ከታንኳ ቀዛፊዎች ውጭ የከተማው ማህበረሰብ መጥቶ ታንኳ መቅዘፍ እንዲለማመድና እንዲወዳደርም የማድረጉ ሀሳብ ፍላጎት አለና በዚህ መንገድ ነው እያደረግን ያለነው። የኮሮና ቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ አጠቃላይ የሆነ ጉዳት እያደረሰ ነው። እኛም የዚህ ሰለባ ነን። እንደ ሀገር አሁን ላይ ምንም አይነት የቱሪስት እንቅስቃሴ የለም። ቢኖር መልካም ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን በቀጣይ ዓመት ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ በሽታ ዓለም አገግሞ የነበረው የሰው እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ተመልሶ ወደ ሀገራችን የሚመጣው ቱሪስት ይኖራል ብለን እንጠብቃለን እና ያኔ በመላው ዓለም ያለ የኛ የከተማችን ተወላጆች የክልላችን ተወላጆች እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ማንኛውም ቱሪስት መጥቶ ይህንን ትርኢት እንዲሳተፍ፣ እንዲመለከት፣ እንዲዝናና መጋበዝ እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። Gracias.